tambaya gada za mu gabatar da wakilin baban shugaban malamu shehu ya usman bauchi koyarwa wato sayyidi shehu ahmad tijjani ibn shehu ya usman bauchi da bin yawon ya gabatar da saƙon baban shehu ya kamata ya zo to saboda nauyin jiki ana kama shehu lafiya amma ya gabatar da shi ana dan yi haka ta 25, the military صلى الله عليه وسلم ومولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه تحية أيضا لممثل أسرة بهارون وإلى كل من حضر هنا من وجود التجارة فعلينا يا إخوة الأمور نقتدي بالشيخ رضي الله عنه وبمشايخنا الجميع وبرسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية العامة والعالم كله في حاجة إلى معرفة دعوته وتعليمه وسيرته ويهتدي لا شك أن في ذلك لا يمكن أن يصلح غير ذلك ما أفسدته الحضارة المادية النفعية الظالمة التي أدت إلى انتشار الفتن والأمراض والأوبئة والبدائل بأشكالها المختلفة. كلاشنا أسعى إلى تثبيت الدول ونشر الفرقة بين مجتمعاتها دولة لنهض في حياتها وإبقائها في ظل الفقر والجهل والتصرف ولكن خيرات يقول سبحانه عز وجل اذكروا ويذكر الله والله خير الماكرين وأدعو الناس على في هذا المقام وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجني من جميع مكائدهم وشرورهم وأن يحفظ هذا البلد نيجيريا ويحفظ لها أمنها وسلامتها وينجيها من الفتن وسائل بلدان الغرب الأفريقي فمنكم من زرع قائلا لهذه الجبال له التقدم والازدهار وكذلك ان يحفظ ويسار بلاد المسلمين في التقدم بالشكر الى والي الولايه والى القانونيه eh saboda daukar su ba amma nan أيوة مسجد قانون زوج قانون يا سيدي يا رسول الله يا قانون إني ببابك لكن أجبل الباطن ماذا عسى يقول يوم يا سندي حالي كحال غراب أنت الوالي وأنت الأنس وأنت شفاء عنهم ولا يصلي الله عليهم إلا وأنت مع الصحابة المشاكل قالوا هلما فزال الهم والوجع وصرت أنشد جزل النصف أبتدع قالوا هلما فزال الهم والوجع وصرت أنشد جزل الوصف أبتدع وأتبع الحرف عند الحرف على جبل ببعض بعض معاني النصف تحتاج إلى يعني. جداوة إلى جدار سنمضي خطوى كبدي إلى المعاني العوالي ليس تصطنع إلى الأحبة من ذاقوا الهوى ودعوا وكيل بعد وراي الحب قد رفعوا ومن بالبشر الخلق أحمدنا فلذات الأكباد كل يستطرق جميعا ها هم هنا ها هم هنا الآن قد لبوا النداء قلب الهدى ورعوا حق الغرام وكل في الهوى شرعوا لا يضرون بغير قال في سفر هذه المواليد كل النخوة بدعوا لأنه لو تحرى لو تحرى الحق لم عجزت له عيون الغرام ستندفع كل المواعيد للمختار مرجعه فكيف يعمل بشيطان تنخدمه يوم ميلاده والله منقبة جميلة وبها السادات قد رفعوا ترديد آثاره قل منفرة لا سيما لمحب فيه مطلع فضل كل الحسن واجتمعت له المكارم كلها القاسم العلم الشمس الهمام أجل السلم النور نحن ابن الفزاع الشافع الحاشر هذه التقي فمن يعقيه في ذا ومن في ذلك الطمع صلى الله عليه بكل آونة الناس نحوك خير الخلق قد فزعوا وآله ما محب قال في ومك قالوا هم من فزع الحمد لله قالوا kusa da ƙarshe tun da suna ma muna ta yanzu za mu miƙa abun magana ga maulanmu Sheikh Muhammadu Amin radiyallahu ta'ala Allah ya lafiya amin saboda haka wanda sha'awar ya je maulidi kaula na annabi sallallahu shiga wata samu a waɗannan kwanaki dukkan tattalin arzikin jigawa kan bai iya samun mata da wannan alhairin inda da kuɗi za a saye shi kyauta ce kawai ga Allah kuma jigawa ta sa ido daga bana zuwa baɗi canjin da za ta gani sai ta yi kwaɗayin kowace shekara ya zama a jigawa ake wannan kawai shi ne ba wanda yake duk inda ya sauka gurin sai ya albarka ta dindindin ya sauka madina tana cike dam da yahudawa amma sai da ta koma ita ce harami na biyu bayan haramin makka saboda annabi ya shiga gari samuwa annabi a madina shi ya ba madina darajar da take da ita ba wannan bulo da aka jera na masallaci ba annabi ne ya ba shi garin daraja a sai annabi garin ta gani ya ko wanda zai kara zuwa gari maka annabi ne ya ba ta daraja nan aka haife shi to haka halifofin manzon Allah suke shehu radiyallahu ta'ala anhu halifan manzon Allah ne tabbatacce har ma ya ce duk wanda yake gani da kyau idan ya zura ido ba zai ga komai a cikina ba sai masoyina فيض طيب، بجودك يا أبا إسحاق حتى يعم بنا إلى الآفاق فيض طيب، بجودك يا أبا إسحاق حتى يعم بنا إلى الآفاق يا وارثا سر النبي وآله يا غوثنا يا طيب الأعراق إسلامنا إيماننا إحساننا في فكرة بكم وفي الأخلاق فيما رجوتم من الإله جميعه من حبكم والحب فيكم واقي خذ نحو ربكم يديا بجلبة أنت الأمين لديه بالإطلاق أنت الأمين لديه بالإطلاق أنت الأمين لديه ورد حبك في المختار منذ بدا في جوز وجهك عنا الكل عين هدى أمين فيض أبيه قم والكلب برد بعد وكل رشد ورى وجدا ان أبا الأمن في كل السرور متى لقد جئنا رأينا خيركم مفبدا لقد عيدوا كما يهوى أبوك أجل دسكوا شعبه وهبطوا ذلك الحسدا في الامتثال بامر الله لا يستترى لهوا بعبرته بل يقودون غدا الذكر شيبته والنفع من خالقنا أنت سبحانك لباب الأمن خالقنا بجاه أحمد منزله الرشاد كنا جزاك ربك يا بعد عليك تقى خير الجزاء كفاكم شر كل إذا فقد البديهي إني من يحبكم أبالفتوح سقانا حبكم سودا إني رضيت بما جئتم به وبكم فتاب ربي ودمتم في رضا أبدا تلجأ بكل دقيق من جماعتنا أنصار دين إله العرش آل جمعية الشيخ غوث العصر سيدنا ضحى مفيد الذي كنتم له ولنا رسول الله فقال أريد أن ولا تقبل أن أمنا ذو حي ذنوب حجرة غير خلقين لكن دوني دوني فلا يعرف قوله قال لا يعرف ولد اليوم لأكون غلا محجرين من الوجود وأنا خلق على حجر رواية كنت أصحابي وأبني إخواني الذين عملوا بي الذي سالوني رضي الله عن سلكه الأبدع الذي عرفنا بحقيقته عرفنا بحقيقة جده وعبر هذه الصلوات العظيمة التي تلقاها تلقاه منه صلى الله على وسلم هو الجوهر الإيمان ويأخذ بحقائق إسلام الغربية من مولانا الخلق التجاري فرضي الله عنه رمز محبتي والهيام في الحلتين مولانا شيخ الإسلام الشيخ الحاج إبراهيم ابن الحاج عبد الله الناس القوي مولانا ذاتي فاشتراك نبينا فقد راى امرا مشتقا مشتقا مهربي وفي سمته الافخم رضي الله عنه حمرت الذي امددت رضي الله حمرت الذي تمددت الله عنه من الله ومن هو الله لا يحب حضرتي فالظالمين تقى أبدا الجزء الثاني من الشيخ محمد الباقي إمام الناس الإسماعيلي ونيابة عنه باسم جمعية أنصار العالمية وخاطب أيها الجمع الكريم الحاضر من أعالي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلق من مجالكم سلطة جمهورية من جميع على أرض مدينتي رسمي ولاية جدة فحاضر لهذه المنطقة بكل شرف وإعزاز بمقدمته فقامت رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الفدرالية السيد محمد والبخاري أشعار قريش بنت سلمية فجراني الجمهورية حسين أحمد إبراهيم الطويل أزواجهم سلمية أمير بوسي أزواج المساعدة من الدنيا الموقرين أصحابي المحجية والسماحة شيوخا شيوخا شيوخا العلماء فهذه الدولة المجاهدة أفضل الدول الإسلامية في الفلبين وهي أفضل الدول الإسلامية في العالم تقول أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله حقا أن تكون في هذه الخيرة المشاركين وهذا المطلق الولاء الذي يؤثر تسييسا وتعليمي وتوقيري الحرة المحمدية ويتكبيه القلوب لقاء محبته لإحياء ذكرى ملكه الشريف ذلك المولد الأعلى والأشرف للقيم وإعطاء المرأة عالمية الحياة التي ابتداها الحق تبارك وتعالى لخلقه ذلك العبد الذي أبدلني ربه وأحسن تأديبا ما خلقه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وقد أحسن اختيار هذا الإمام العظيم لهذا المنتقى وبكل نجاح وتوفيق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشخصية المثالية نحن الآن في عالم يفتقر إلى القشر الأخلاقي المحمدية والألوهية على جميع مستويات الشعوب والطبقات الأفراد والأسر الشعوب والأمم فمعظم رواياتهم الكريمة 人 ولا شيء معه حجابه النور ولو كشفه لحقت سبحة وجهه ما انتهى إليه بصره من قبله قالت النبي عليه السلام ليت الإسراء لم يره لما بلغ مقامه المعلوم أمامنا سبعون ألف حلقة إذا كنتم بواحدة منها احرقتم كما تحرق الشعرة إذا جعل في النار الكاذبين المطر الحبيب الملاقات ربه منه أكثر وجود وجودا وأخي أسود والأمجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث البشرية جماعة هو المعروف لدى أحبار اليهود وقدام النصارى والصوفيين جل سورته صلى الله عليه وسلم وسور الأنبياء نزل على آدم عليه السلام من الجنة وأوضحها النبيين من ذريته وكانت جميع محتويات التابوت متخذة الإنجيل وآلت إلى الدولة الرومانية باعتبارها الأراضي المقدسة أن البحر إلى أهل الحق أن تكون هذه الصورة في فاتيكان أن تكون هذه الصورة في فاتيكان هذا الحس شديد على كتمان حقي وما اشار إليه قولوا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وفي معرفتهم إياه زيادة واضحة على عالمية دعوته وعلوم هديه الإنسان الإنسانية كلها وفي سفر الأشرياء مولى عبدي الذي يعبده مختاري الذي صار به نفسي وقد وعي دين يقول يتذكر لا يصلح ولا ينفع ولا يشبع بالشارع شرطه إلا إلا الأمانة ومن غير الحق لا يتم ولا ينقسم حتى يبلغ حقه من أرض وكن كل مقدس شريعته هذا النص تمجيدي واضح بدلالته على أن المعني هو حبيب الله ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم كان حبيب صلى الله عليه وسلم هو الآية الكبرى لتربية الخلق وتعليمه وكانت حياته مقدسة متقنة جاء قال قال كل من ناظر تربوي حقه وكل موقف تعليمي حقه وكل ما تسلم مساعدة الإنسان في دنياه وأخراه بل أن علاقته بربه وحسن عبادته مرورا بعلاقاته الاجتماعية وفي إنكار الإسلام وعلاقته بإخوانه في الأديان الأخرى وحتى علاقته بعالم الحيوان ورعايته ورفقه وامتلاء بعلاقته بالطبيعة المحيطة به والحفاظ عليها ومن ذلك التنمية والتعليمية التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم لا تأنت بني هذا المنكر قال عبد الرحمن بن أفزع قال قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر طوائف من المسلمين فاثنى عليهم خيرا ثم قال ما بال اقوام لا يفقهون زيارتهم ولا يعلمونهم ولا يفكرونهم ولا ولا وبل إخوان لا يتأيمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفكرون الله يعلمون قوم يعلمون قوم جيرانهم يفكرونهم يفقهونهم ويؤمنون وينهون أو أو يتعلمنا يتعلم يتعلمن قوم من جيرانهم يتفكرون لا يتفكرون أولا أعلمناهم العقوبة في الدنيا هذا حديث ولا التربية والتعليم تعليقا على هذه الطريقة لهذا التوحيد النبوي العالي ان هذا الموقف العظيم في اعتبار التكفير في التعليم والتعلم جريمة اجتماعية يستحق مرتكبها العقوبة الدنيوية موقف لم يؤمن بالتاريخ يوم في تقدير تقديس العلم قبل النبي فالنبي هو الذي رسم رسم المجتمعات الإنسانية الحدود على حقيقة التشريعات والمعاهدات التي تحقق الأمم والشعوب السلام فيما بينها على مبدأ قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر وتوسع لغير القمن النصر لغير الأمن والتمام والاستقلال السلمي بينها إذا ما تمسك بها وتدعو بهديها في علاقتهم البينية ومن أوضح لماله في هذا في هذا الاطار هذا الحديث الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي جعل مسجد القائم مسجد القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استعملوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فقالوا ولأننا خلقنا المسجد خلقا ولم يؤذي من خلقنا فإن يتركنا وما أرادوا هذا الجميع ولم أقلوا على أيديهم نجوا ونزلوا جميعا فعالم اليوم يشهد خلقا سافرا لحقوق غالبية الإمام من الدنيا وشعوب الدول الجنوبية هذا الفرق هو مكان الداعي الرئيسي لأسباب العالم المعاصر ومثل أسفل سبيل اليوم شر من الدول دول العظمى السائلة إلى خلق سليمة الحياة السلمي والتعايش السلمي الدولي وحقوق العدل سبيل تحقيق مصالحه الخاصة على حساب المجتمع الدولي. تقول كل هذه المنظرات الجامعة كل هذه المحصلات الجامعة من قبل صلى الله عليه وسلم لم يأتى الدليل على عالمية دعوته وأنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم نبينا وأن دينه هو خاتم الدين أن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين والبحث عن سعادة الإنسان وسلامته وعافيته هذا إدار الإسلام سلوك مثابة تقديم العلبة أمام الحساب يلزم لها لا يمكن أبدا لا سعادته ولا سلامته ولا عافيته ولا استقلالا نفسيا إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم والتخلق في خندق في خندق هديه ومن أعرض عن ذكري فإن له من أنزل نعم يسلمون يوم القيامة أعمى رب اشرح لي رب إن عصيت إليك وقد كنت بصيرا قال إن عصيتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تفت آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى حكاني ننصح الحاضرين لهذا المتقى ومن بفعالياته وعن الفضائيات عن نواقل صلى الله عليه وسلم عن ونحكم اقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم في تصرفاتنا وفي كافه شؤوننا ان نكون محمديين حقا ونستعدله Или работа не узнала знак, я был разным костом. Посмотрим, посмотрим, посмотрим, кто подводил Мустафа. Посмотрим, посмотрим, кто подводил Мустафа. Мы забили они еще Ибраим, Ильяс Радилляху. Yes. Наши мы وفي قلب وقلب وقلب ترى كل ما مفعول بفعل محمد ترى كل مفعول بفعل محمد وحال هذه التمييز إليه من شيء فترى الله لنا هذه النعم الكبرى وهي مجالسة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة ومنابره المباركات ويحقق لنا جميع المقاصد ومطالبه وأن يصب بركات هذا المنطقة على هذه البلاد ويجعلها آمنة مطمئنة مستقرة مزدهرة مضيفة بيد الله وبقدر الحسن الأمين اليوم الحمد لله رب العالمين وأنت أبدا تنبت بحرمة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الوداع عنا وعلى حقيقة الإنسانية من ولايته فليس لها من دون الله خاشية ووعده الكاشف والشافي والكافي والمعافي ومن في وقاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى Allah ƙara lafiya. Wayar shehu lokaci. lokaci ya so ƙarshe shari'a tana bisa kafaɗinmu lokacin sallah yana ko yana da Ba lokaci ba mai daraja gwamna wanda mataimakinsa yake wakilta cikin maganganun shehu ya yi kuma shehu musu ya da hausa sai ya ce to ai mutanen jigawa an ce shi larabawa ne asalin saboda haka shi ya yi magana da yaran su na asali shi ne yaren larabci amma tare da haka Allah ya taimake ka cikin maganganun shehu ina neman shehu ya bani izini akwai hadisi guda ɗaya yana da matuƙar muhimmanci wanda yake cewa a cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an Abdurrahman ibn Abza radiyallahu anhu قال خدمنا رسول الله ذات يوم صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر طوائف من المسلمين فاثنى عليهم خيرا وقال ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يفطنونهم ولا يامرونهم ولا ينهونهم وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون